Pule! Pule! Eu sei fazer melhor que isso! Ha! Yeah! Jump! Ha! Woohoo! Yeah! Woohoo! Yeah! Double jump! Ha! Ah, não. Let me try again. 하침 수선대 好高兴哦！ 人类原来